Hörmətli Sayba xanım, hörmətli bizim millət vəkillərimiz. Mən Şuşadanam. Atam da, anam da, babam da, ulu babalarım da Şuşadandı. Babalarımın əcdadları da Şuşadandı. Amma təəssüf ki, mən Şuşada doğulmamışam. Nəinki doğulmamışam. Heç Şuşanı görməmişəm də. Sizcə, bu necə hissdir? Mən Şamız barədə yalnız ata-anamı və nənə-babalarımın dedikləri qədər bilirəm. Bu isə o deməkdir ki, mən də atam və ul babalarım qədər uşaqlıyam. Bilirəm ki, məni çox yaxşı anlayırsınız. Amma məni hiss etmənizi istəyirəm. Mənim səsimi dünyaya çatdırın. Çatdırın ki, mənim çəkdiyim bütün ağır acını, yaşadığım hissləri digər ölkələr də yaxşı anlasınlar, yaxşı duysunlar. Qoy duysunlar ki, Şuşalı olub, Şuşanı görməmişəm. Şuşalıyam. Fəqət anam mənə Şuşada layla oxumayıb. Şuşalıyam. Lakin cıdır düzündə Göy çiçəklər arasında ayaqyalın qaçmaq da mənə nəsib olmayıb. Şuşalıyam. Şuşanın qarlı, dumanlı dağlarını görməmişəm. Şuşalıyam. Şuşanın bulaqlarının suyunu içməmişəm. Şuşalıyam. Şuşada çıxan xarı bülbülü görməmişəm. Şuşalıyam. Şuşada Qarabağ şikəstəsini eşitməmişəm. Hiss edirsiniz məni? Qoy dünyada anlasın və hiss etsin ki, Şuşa mənim doğma torpağımdır. Qoy bütün hamı anlasın və hiss etsin ki, Şuşa Azərbaycandır. Qarabağ Azərbaycandır. Torpaq isə müzakirə olunmur.